Rico en alma, pobre en dinero Rodeado de toxicidad, pero a ti te quiero Sé que a mi lado no te tengo Es por eso que ahora solo bebo Fernet es lo que me acompaña Aunque nunca viene mal un poco de champaña Tus besos son los que me dañan Pero los quiero de vuelta mañana Nunca voy solo, la gente me acompaña Soy como un lobo, me muevo en manada Con ella compartiría el trono que seamos de distintos polos Busco tus besos y me tropiezo Una risa entre tanto lamento Dedicarte un testamento Y que este sea nuestro secreto La joda que no puede esperar A mi cama te quiero llevar Con las esposas podemos jugar 50 sombras que se van a liberar Despertarnos con resaca La situación que me saca Ya no podemos descansar Siempre en cuarto en donde estar Encadenado a tus extravagancias Envenenado por tu fragancia Intoxicado por tu sustancia Deseando más destellos de esa magia Es otra noche en la que me canta Sos una nota de poco tranza Estás loca y eso me encanta Amor rota, única entre tantas Un Jack que llega a mi mano De la situación te pone al mando Esas caricias me tienen alucinando Y tus pesos son dulcemente amargos Quieres tenerme como un trofeo más y eso es feo Pero no me importa en este momento Solo queda que aprovechemos bien el tiempo Vende sumo, aunque no del puro Tu vista nublo, pero no me oculto Me hundo en tus sentimientos más profundos Sos el mundo del que nunca me aburro Levantarme y que no estés es normal Tus sueños en mi espalda, marcadas están Las cosas que hacemos no puedo olvidar Sos una fantasía que no pienso rechazar poco de recordar Rodeada de botellas tú quieres estar No somos nada, me dice con su canto Si con otra estoy, me llama con su llanto Me llama tanto, re loca Encima me trata de loco A mí ya nada me importa A ella yo no le importo Nano Matices Diva Producción